Bom, bom, bom, bom. Ah, lato Eudemonia spruto hyparhein. Aidet acridet atus Deus. Ah, la morte non va alcun onore, se corvi e fiere ti sbrano il cuore. Hai legame di sangue va sempre oltre ogni stupida legge del re creonte. La libertà non finisce alla morte, ma libertà. può portare a quella sorte, nel nome del bene che ti ho sempre voluto, ti darò sepoltura e l'onore perduto. Vai via finché puoi. E tu cosa farai? Ormai non si può fare quel che vuoi. nella città, ascoltami il mio Dio. Antigone non morirà, è quel che consiglio io. Mio re, tu vuoi punire il gesto dell'amore, del più puro che ci sia. Ti rese qui per dirti che stai facendo una follia. se devo morire di me sarà soltanto il corpo a sparire perché la memoria del mondo io ci sarò ad ogni volta che dovrai ribellarti tienimi nel cuore sarò lì a guidarti Creonte ha ucciso una rosa ne nasceranno miliardi. Ho distrutto la fine. Miliardi. Sorridi? No. Ton. Ton. Ci sono troppi tuk tuk. Porca mignotta, non ti devi... <laughs> Fai così, guarda. Fallo a tutti. Ton. Ton. Ok, ok, ton, bravo, bravo. Ton. <laughs>